Aktualnie pogoda się zepsuła. Jest zimno i pada deszcz, ale jeszcze trochę wcześniej udało mi się nagrać, jak wygląda budowa metra bezpośrednio na Bemowie. Karolin, Chrzanów, Lazurowa, stacje techniczne postojowe, wentylatornie, to wszystko w jednym filmie w formie jednego długiego przelotu. Zaczynamy! 上面的门